මට හිතුනා අන්ජුව අද වැඩ පටන්ගන්න වෙලාවේ ඔවු පොඩි ලස්සන කතාවක් කියලා උදේ පාන්තර වැඩ පටන්ගන්න ඕනි කියලා අන්නා කදන්න කතාව ඔයා හල තියෙනවද අංකූර ප්‍රේත වස්තුව අංකූර ප්‍රේත වස්තුව ප්‍රේත වස්තුවක් ලං ඉස්සරහින්න <laughs> අංකූරයි තමයි තින් බලන් ගියා මේක මටත් හරි අංකූර දැකලා තියෙන අහලනෑ අංකුර ප්‍රේතවස්තුව ඇසුරෙන් පොඩි කතාවක් කියලා අපි වැඩේ පටන් ගන්නම් මේක මේ ජෝක එකක් නෙමේ ඔබ සීරියස් කතාවක් හරි සෝ ඔයා මේක හරි කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ හරි අනිවාර්යයි yes අංජුව එක ප්‍රේතෙක් හිටියා හරියට ගත්තොත් එහෙම කවුරු වගේද කියලා ඔයාගේ මේල් වර්ෂන් එක කියලා හිතා ගන්නකො එතකොට හරි හරිටම හරි දැන් අපේ හරිම රෝමත් ප්‍රේතයෙක් <laughs> අපේ අහන් ඉන්නවද වියට කවුරු වගේද කියලා හිතා ගන්න ඕන නම් අංජුගේ ෆොටෝස් දැකලා ඇතිනේ ඒක මේල් වර්ෂන් එක කියලා හිතා ගන්න හරි හරිම රෝමත් කෙනෙක් කියලා හිතා ගන්න ඉතින් ප්‍රේතයෙක් වුණාට දැන් දන්න ප්‍රේතයෝ කියලා කියන්නේ කවුද කියලා අපි අමුතුවෙන් මම දැන් ඒකත් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි අපි අහලා තියෙනවානේ. ඔව් ලෝක තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රේත ලෝකය කියලා කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන ලෝකයක් වගේ තමයි නේ. අහලා තියෙනවා අපි අහලා දිව්‍ය ලෝකය කියලා එකක් තියෙනවා. ප්‍රේත ලෝකය එහෙම එහෙම ඉන්නවනේ. දෙවිවරු, ප්‍රේතයෝ, කුම්බාණ්ඩයෝ මොකද ඔහොම ඉන්නවනේ. හරි යක්ෂයෝ. ඉතින් එතකොට එක ප්‍රේතයෙක් හිටියා. මේ ප්‍රේතයාගේ කියන්නේ ප්‍රේතයාගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද්ද විශේෂ විශේෂත්වය මොකක්ද එයාගේ දකුණු අත රත්තරම් ඕ මමයි සාමානෙන් එහෙම වෙන්න විදික් නමකොත ප්‍රේත ලෝක උපතිනවා කියලා කියන සාමානෙන් මංහල් තියෙන්නේ මොනහරිතින් ඔය කෝතින් කුසල් මධිකමනේ අන්න එක මොනහරි අකුසල කර්මයක් හරි කරලා මොනහරිතින් දිව්‍ය ලෝක යනවා කියන පින් කරලා හරි එතකොට දැන් ප්‍රේත ලෝකට යනවා කියන්නේ මොනහරි කුසල් මදිය තෙන්ට යන්නේ ඒ නිසාම ප්‍රේතෙක් කියලා උපදිනවා කියලා කියන්නේ මොනහරි අඩුපාඩුත් තියෙනවා නේද මොනහරි ඒ ලැබෙන ශරීරය මොනහරි අඩුපාඩු තියෙනවා අපිට ඔය කියන්නේ පින් දෙන්න කියලා පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන් මේ ඒ කියන්නේ අපි දහම හැටියට කියනවනේ නේ මියගේ අයට පින් දෙන්න කියලා කියන්නේ ඒකයි හරි හරි එතකොට ඒවගේ තැනක මේ උපදින කෙනෙක්ක දකුණුවත් රත්තරං වෙලා උපදින හේතුවත් තියන්නත් ඕනි ඒ වගේම තමයි ඒ අතින් සිතූ පැතුූ සම්පත් වෑහෙනවා නෑ ඒ අතින් සිතුපැතුම් සම්පත්ව ඇහෙනවා. <laughs> දැන් එහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද? දැන් හැමෝටම හරි ප්‍රශ්නයක්. කාටවත් නැති එකක් ඌට විතරක් තියෙනකොට අනිත් උන්ට ගහනවනේ මොකද බං උඹට මෙහෙම තියෙන්නේ? කොහොමද බං එහෙම උනේ කියලා දැන් අපේ උන නෑනේ. අපිට අපිට නෑනේ බං උඹට විතරක් කොහොමද බං එහෙම වෙන්න? එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ මේ න අපිටත් ඕනේ. එමුනේ අපේ උදවිය. <laughs> නේ? එයා නම් එහෙමයි. හරි වැඩි ඕනේ නෑ ගේන බත් එකේ බිත්තරයක් තිබ්බොත් මේ අපිට නෑනේ බං බිත්තරේ උඹ කොහොමදක් කොහොමද බිත්තරගෙන අර ඒ වගේනේ සාමාන්‍යයෙන්. <laughs> දැන් ඒකට හේතුව මේ ප්‍රේතයා පැහැදිලි කරනවා. <laughs> එයා කියනවා මචංලා මගේ ලැංගුවේජ් එකෙන් මං ප්‍රේතය වෙලා කියන්නේ. <laughs> මට මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නකොට <laughs> දන් දෙන්න තරම් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. දන් දෙන්න තරම් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. දන් දෙන්න තරම් හිතක් තිබුණෙත් නැහැ. හැබැයි මගේ ගෙවල්ලඟ සිටුවරේ හිටියා. ඒ සිටුතුමා හොඳට දානමාන දීලා පින්දහම් කරගත්තා. දැන් ප්‍රේතයාට තේරෙනවා ඒ කාලේ දන් දුන්නා නම් ආයෙත් කෙලින්ම දෙනන් ඉතින් දිව්‍ය ලෝකේ තමයි උපදින කියලා දැන් තේරෙන්නේ. පස්සටනේ තේරෙන්නේ. දැන් මං ඔයාව මෙහෙ වැටගත්තු එකේ ආදීනව තේරෙන්නේ. පස්සේනේ මට දැන් තේරෙන්නේ ආදීන අයියෝ අපරාධ කියලා තේරෙන්නේ දැන් තමයි. තව ඉස්සරහට තව තේරෙන්නේ. තව තේරෙනවා. දැන් කසාද බැන්දේගේ ආදීනව තේරෙන්නේ පස්සේනේ දැන් තේරෙන්නේ. හරි. <laughs> ඉතින් දැන් මේ ප්‍රේතයාට තේරෙනවා ඒ කාලේ කරානම් මං දාන නික බොඩි දෙයක් කරමන් දන්දුරන කොච්චර පින්ද කියලා ඔත් බැරි වෙලා යිති කියෙනවා මා වැඩි ද පමා වැඩි ඔවු දැයිති මිය කියෙන නමුත් මගේ ගෙවල්ලඟ සිටුවරෙක් හිටියා <laughs> තුම හොන්ට දන් දුන්න දුන්නා තුම දන් දුන්න හම මෙත මට පකද තියන විශේෂත්තේ මෙන්න මේකයි කතන්දරේ දැම් මොනවාර දෙයක් හොයාගෙන මේ ප්‍රේතය ළඟට කවුරුහර කෙනෙක් කෙනවන ප්‍රේතය කෙන මනුස්සලෝකෙන ප්‍රේතෙක්න මේ කලින් හරද කවරගෙන කයා මනුසුලෝකෙනට යාළඟට හොයාගෙන පුහාම හරද එයා කාටවත් මුකුත් දීල නෑ දෙන්නත් කමක් නෑ. නමුත් එයා එයාගේ ඒ දකුණුවත්තෙන් පෙන්නනවලු අන්න අතර තමයි දන් දෙන තැන කියලා. එලාට සිට්තුමායි ගෙදර පෙන්න්න පෙන්න්න එන හැමෝටම සිටතුමයි ගෙදර හරිට පෙන පාර කියනව ගෙදරට යන ආං අර අතනර පේන අර අරතරල්ල අර ලයිට් කරුගාවර පෙන් ආං එතර ඒ ලයිට් කරුගාව ගෙදර තමයි මේ දන් දෙන්නේ හරිද සිටතුමා දෙනවා දන් හරි ආං එතෙන්ට යන්න කියලා පාර පෙන්න්න පාර පෙන්න්නනවලු හරිද ඒ දකුණුවතෙන් තමයි පාර පෙන්ලතින හැමෝටම අන්න ඉතින් ඒ සිටුමාලිගාව පෙන්නපු පිනෙන් තමයි හරි මේ ප්‍රේතයාගේ දකුණු අත රත්තරන් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන සිටුපැතු සම්පත් වැහෙන්නේ. අර තිබුණු ලෝභකමයි දන් නොදුන්නකමයි නිසා තමයි പ്രേත ලෝකේ ඉපදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මොකක් හරි චූටි හරි පිනක් කරපු නිසා දකුණු අත රත්තරන් වෙලා සිටුපැතු සම්පත් වැහෙන්න ඉපදිලා තියෙනවලු. රයිට්. ඒවා හිතන්න අංජුව දන් දෙන තැන පෙන්නලා එහෙමනම්. දන් දුන්න සිටුවරයා. දන් දුන්නා නම් එහෙම කොහොමද ඒ? දන් දුන්න සිටුතුමා කොතන ඇද්ද? අන්න ඒකයි කියන්නේ. අපි ඉන්නේ ටික කාලයයි. අපි කියන්න එපා ඉතින් කොච්චරවත් මම කැමති තව කාලයක්. මම ඒතුද මං යන දරකට තනියම නේද මම ඔය තරම්ම විසක් මම තනියම නෑ යන්නේ අර යන්නේ ඔය අනිවාර්යෙන් හරි ඉතින් අපි මේ මේ ලෝකය අවුරුදු ඕන්නම් වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ මම නම් ටාගට් කරන්නේ අවුරුදු 110ක් විතර ජීවත් වුණාම ඇති. ආරින් ඇති මුණු පුරන්ටත් එපා වෙලා. <laughs> මේ මුත්ත මලවතේ හරි. ඉතින් ඒ නිසා අපි කටත් හොඳ නෑනේ ඒ නිසා. අපි ඉන්නේ ටික කාලය ඔය අවුරුදු 100ක් 110ක් ඉදී අපි ඕන වැඩිපුර. හරිද? <laughs> ඉතින් ඒ නිසා ඔය ඉන්න ටික කාලේ හරි අපි අනිත් අයටත් දානයක් දීගෙන දානයක් මානයක් දීගෙන තියෙන දෙයක් ෂෙයා කරගෙන හරි සන්තෝෂෙන් අපේ උදවේ සමහරලාට අනේ මේ වැට ඉන්නට මරා ගන්නවා හරි එකම වැට මැද්දේ තියෙන කොස් කහේ දෙපැත්ත රතු බෙදලා තියනවා නම් ඒ කොස් කෙඩිය කඩාගත්තා කියලා මෙහා පැත්ත එක අනිත් පැත්ත ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒ මනුස්සයාට ගහලා මරනවා ඔහොම දේවල් අපි ප්‍රවෘත්ති වල දැකලා තියෙනවා තියෙනවා මොකෝ ඔය කොස් කෙඩිය අරයි යන්නද ඔයාලට අනේද කියන්නේ සමහර දැන් බලන්න ඔෆිස් එක ගත්තත් මේ පෑන් වලට එහෙම මරා ගන්නවා කවුරුවටද යනත නරං යන්නද තව කියලා කවන්නනගේ වැටෙනකොට පෑන කරගෙන මගේ පෑන කරුණා කළා මට වැඩ කරන්න තියන්න හරි මරා ගන්නවා මිතර